imamo problem. Ulazi nam miš, u tu i to kroz WC šolj, kroz WC šolj. Kako sam to otkrio, poslao sam se ovdje uda sa strane gdje sam zapazio da bude mokro. Danas ćemo da stavimo lepilo, pa ćemo da vidimo šta će biti. Postavio sam lepilo, Sad treba da ga izbacimo. Evo ga, gotovi. Ufutio se. Više se ne lijepio. Uvio je metu. Ne smijem ga pustiti sa ovoga jer je velika veliki. Evo ga, veliki pakao. To je taj miš. Ogrom. Pacov izišao iz WC šulje. Konačno uhvatiti. Čuli smo kako je nešto lupnulo kad iskočio iz WC šuljene pod, pobjegao je za mašinu,